njema popote ulipo mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji. West FM ni makala ya redioni na West TV pale kwenye makala ya televisheni. Hujambo na karibu katika makala haya ambayo yanaletwa kwako kwa hisani ya Prosoil, yani uhifadhi wa udongo kwa kufuata mbinu salama zile ambazo tutaboresha mavuno, lakini pia Eh, mradi huu umefadhiliwa na serikali ya Ujerumani kupitia GIZ na ukaribisha na natoa mwaliko wangu basi kirasmi katika mazungumzo ambayo yatakufaidi wewe kama mkulima, ujue ni mbinu zipi hizi salama ambazo utatumia katika kuhifadhi udongo wako kurekebisha hali ya asidi ya matindikali pale mchangani ili uweze kuvuna zaidi. Mimi naitwa Nick Nabangi, mwelekezi wangu hapa naitwa Hiran Mgaisi, na bila shaka kupitia makala haya ya redioni na hata televisheni ya West TV utakuwa unanufaika na mengi tu. Leo tunaye mtaalam studioni hapa, bwana Daniel Mkhwana ambaye ni mtaalam na vilevile afisa wa kilimo, atakuwa anazungumza nawe mambo mengi tu yanayohusu eh, kilimo, lakini pia kumbuka, katika makala haya utakuwa na nafasi ya kujikwachulia airtime ya shilingi elfu moja moja kwa kujibu swali mboga ambalo muda mfupi ujao nitakuwa nalitaja swali hilo. Je, linahusu nini? Na wewe ukilijibu basi kupitia nambari yetu ya arafa utakuwa na nafasi ya kujikwachulia airtime ile, lakini mwanzo nimkaribishe bwana Daniel Muhwana ambaye ni afisa wa kilimo. Bwana Daniel, karibu sana. Asante sana kwa majina, naitwa Daniel mhwana afisa wa nyanjani kutoka shirika la Weltunga Hilfe lililo chini ya mwavuli wa uh, ah, GIZ ambayo inafadhiliwa na taifa la Ujerumani. Nimesikia siku nyingi tu akisema mambo ya Weltunga. Bwana Weltunga ni shirika ambalo linafanya nini? Kazi gani hii na nyinyi? Shirika la Weltunga linatekeleza mradi ambao unahusu kuhifadhi na kutunza mchanga ambao tunauita kwa kimobo soil protection and rehabilitation of degraded soils katika uh, magatuzi ya Bungoma, Kakamega na Siaya. Ndiyo. Sasa wewe kazi yako gani katika shirika hilo hasa? Swa, mimi kama afisa wa nyanjani tunahusika katika uh, kuwaelimisha wakulima kutekeleza miradi au mbinu mbalimbali mbali za kutunza mchanga na kuhifadhi. mm Wajua, nimesikia siku nyingi tu mambo haya ya mchanga, kumbe wakulima wamekuwa wakifanya kilimo chao tu bila kuzingatia mambo. Kuna mambo muhimu ya mchanga ambayo mtu anastahili kuzingatia. Yapo mengi ambayo wakulima wanastahili kuzingatia, haswa wale ambao tumefikia wameweza kuyatekeleza. Wengine ambao hatujaweza kuwafikia wana nafasi siku ya leo kuweza kupokea mawili matatu kuhusu kutunza mchanga huo. Wajua, nikisikia hali ya kutunza mchanga, linalokuja akilini tu ni maswala haya ya asidi. Je, mtu akisikia, mkulima akisikia soil acidity inamaanisha nini? Naweza kuanza kusema kwamba mchanga ni kitu ambacho kinaishi na kina mahitaji matatu muhimu ambayo ni maumbile yake, kwa kimombo tunaita physical property. Kuna madini yake, chemical property, na pia kuna uh, wadudu ambao tunasema biological properties. Haya mambo matatu yakiwa kwenye mchanga yanatakana yawe katika hali ya wastani, na yakiwa matatu hivyo, kuna tuseme chumvi ambayo inaweza ah, uh, kuya regulate ama kuweza kuyaweka katika kile kiwango cha ustawi. Inapozidi basi kunatokea hili jambo la soil acidity ama tindikali ya mchanga. mm -hmm. Kwa mkulima wa kawaida yule ambaye anasikiza akiwa nyumbani, anajiuliza, je, ni nini hiki kinasababisha mchanga wake uwe na asidi nyingi ama tindikali nyingi? Utamwambia eh, vyanzo vya kuwa na soil acidity ni nini? Asante. Uh, tindikali ya mchanga ama soil acidity husababishwa sana sana na matumizi mabaya au kutumiwa kwa kiwango cha juu cha mbolea ya kemikali, tunasema inorganic fertilizers kama chanzo kikuu pia mchanga wako waweza kuwa na tindikali kutokana na ule mwamba ambao ulitengeneza ule mchanga, tunasema parent rock, ambayo yaweza sababisha ile uh, tindikali ya mchanga. Ya tatu, mkulima anapokata miti kufyeka uh, mimea kwenye mchanga na kuacha wazi au uchi, hiyo ni chanzo kingine cha kuleta tindikali au soil acidity kwa mchanga. Pia uh, mkulima anapotumia mbolea ambayo haijaiva vizuri, sana sana tunasema samadi ambayo haijaoza ikawa mboji vizuri, inaongeza ama kusababisha hiyo tindikali. mm -hmm. Je, kwa yule ambaye amesikia kwa mara ya kwanza kwamba kumbe kuna kitu kinaitwa tindikali ama asidi kwenye udongo, utamwambia mbali na hivi vyanzo vyake, hatari yake ni gani? Asante. Uh, tindikali ya mchanga iko na madhara makubwa sana kwenye mchanga, maana inaadhiri hayo mambo matatu ambapo nimesema hapo awali ya uh, uh, madini ya mchanga na pia maumbile na pia kupatikana kwa wale wadudu wazuri. So haswa Uh, hatari kubwa ya tindikali kwenye mchanga inasababisha kutokuwepo kwa yale madini muhimu kwa mimea haswa kama nitrojeni na phosphorus na pia potassium yaani uwepo ule ni kama chumvi imepita kiwango ambacho hata mmea hawezi kula ile mbolea. Sababu hatari nyingine ni inaweza sababisha ukosefu wa mimea hata kustawi kwenye shamba lako, yaani inaweza fanya mimea iziweze hata kumea katika shamba lako, hivyo basi unaweza poteza uh, mimea yako kwa njia ya tindikali ya hali ya juu. Pia Uh, hatari nyingine ya tindikali ni kwamba inasababisha hata magugu mengine hatari ama magugu vamizi ambayo yanaweza tokea kwa shamba lako na kukabiliana nayo inaweza kuwa ngumu, haswa kama mfano wa kayongo au tunasema striga. Mwisho kabisa, uh, hatari ya tindikali inaathiri sana ah, hata uh, afya ya mifugo na sisi, maana vyakula vyote tunavyovikula vinatoka kwa mchanga, na yale madini muhimu yanapokosekana kwa mchanga, mifugo akila uh, ile nyasi inakosa, wanakosa ile afya, na pia sisi tukikula vyakula vile bila uh, madini yale tunakuwa hatuna afya. Kwa hivyo tindikali ina madhara uh, kwa kila uh, mmea na pia kwa kila mifugo na hata kwa wanadamu. Mimi kama mkulima, iwapo ndio mara ya kwanza nimesikia mambo ya soil acidity ama tindikali kwenye mchanga, nitajuaje kwamba shamba langu hili kidogo ni kama lina tindikali? Asante. Uh, ile njia mwafaka ni mkulima kuweza kupima mchanga wake, uh, akaweze kujua kama kuna tindikali na kiwango gani. Lakini kabla ya afanye hivyo, kuna zile dalili shambani ambazo mkulima anaweza zitazama kabla hajafanya uh, kupima mchanga ambazo zitamwezesha kujua kuna tindikali kwa mchanga haswa uh, kama sasa tumepanda maharagwe kuna uh, kunde kuna ile mizizi inakuwa, huwa inakuwa na kifundo au tunasema root nodules. Unapong'oa yale maharagwe na yakose vile vifundo, utapata kwamba hiyo ni dalili ya kwanza kwamba mchanga wako uko na tindikali. mm -hmm. Pia uh, utapata kwamba kuna magonjwa ya kungu yanaweza kutokea tokea kila mara katika shamba lako unapopanda, unapata kuna ukungu unatokea. Pia ni mojawapo ya dalili za tindikali. Pia ukipata kwamba umepanda nyasi ya mifugo tunasema pasture, na kuna ukuaji tofauti, mahali pamoja imeenda uh, juu, uh, mahali pengine ni fupi au imedumaa inamaanisha hiyo ni dalili ya macho kuonyesha kuna tindikali kwenye mchanga. mm -hmm. Mm -hmm. Asante. Kama ndio mwanzo unajiunga nasi, basi tunazungumza Bwana Daniel Mkhwana ambaye ni mtaalam maswala haya ya kuhifadhi udongo na anafanya na shirika la Weltung ambalo bila shaka lilipo chini ya serikali ya Ujerumani kupitia GIZ. Unatazama moja kwa moja ukiwa West TV na vilevile vile kusikiza ukiwa ndani ya West FM, na tunazungumza kuhusu e, jinsi ambavyo wewe utaboresha hali yako ya mavuno kwa kupunguza asidi mchangani. Je, bwana Daniel, kwa mkulima ambaye hajawahi fanya vipimo vya kujua mchanga wake una tindikali kiasi gani, anaanzia wapi? Asante. Uh, hatua ya kwanza uh, mkulima anatakikana aweze kuchukua uh, kiwango ki, kiasi cha mchanga wake akaweze kupeleka kwenye mahabara, na hii yaweza fanyika kupitia kwa usaidizi wa afisa wa kilimo wa nyanjani kuweza kuchukua mchanga ule na yeye jukumu lake likawa pengine kugharimika katika upimaji wa huo mchanga. Katika upimaji wa mchanga atapata majibu matatu ambayo yatamsaidia ku, uh, kurekebisha tindikali kwenye mchanga wake. Kwanza, majibu yatampea uh, kiwango haswa cha tindikali, maana tindikali inapimwa kwa, kwa viwango. Kuna kiwango cha moja hadi kumi na nne so aa, ah, katika majibu yale anapopata majibu yanaonyesha tindikali yake iko katika kiwango cha chini ya saba, yaani kutokea moja hadi sita na nukta, atajua aa, ah, iko na tindikali na haswa itasema kiwango haswa kama ni moja, mbili au tatu. Ya pili ataweza kuambiwa katika majibu yale aina ya mbolea ambayo ataweza kutumia kuweza kurekebisha tindikali ile ama kuirejesha kwa nafasi inayofaa. Alafu ya tatu atapewa mpaka na kiwango cha ile mbolea, eh, tunasema the quantities required. Kwa hivyo anapofata hayo maagizo kutoka kwa results ama majibu ya mahabara ataweza kurekebisha uh, mchanga wake kupitia kwa hiyo njia. Ndiyo, utatupa mbinu ambazo wakulima wanatumia katika kurekebisha hali, lakini je, ni kweli kwamba kutumia kwa wingi mbolea hii fertilizer ya kawaida hii ambayo tumezoea pia kunasababisha kuongeza asidi mchangani? Asante. Ah, uh, utumiaji wa mbolea ya kemikali uh, tunaweza sema kwamba ikitumiwa kwa njia iliyo bora, kwa fata maagizo ya matokeo ya mahabara haitaweza kusababisha ile tindikali, lakini sababu kuu ambayo hutokea inapotumika na kusababisha tindikali ni kutojua kiwango au aina ya mbolea ambayo uh, ah, inatakana kutumika. So mara nyingi wakulima huwa wa, wananunua tu mbolea yeyote, kama ni ya kupanda, utaona amenunua tu DAP ataweka tu kiwango kila anafikiria. Sana sana hu, huwa wanasema eka moja ni kilo hamsini ambayo si haswa kutokana na majibu. Kwa hivyo anapotumia hiyo mbolea bila kuzingatia aina ya mbolea na pia kiasi, utapata kwamba amepitisha ile kiwango ambacho mchanga unahitaji, hivyo basi amesababisha tindikali kwa matumizi mabaya ya hiyo mbolea. Pili, Uh, mkulima huwa anaangalia vile mifugu, uh, mimea yake shambani inaendelea, na anapoona kwamba imedorora kiafya, yeye hufikiria shida ni upungufu wa madini, lakini tindikali kusababisha uh, kutopatikana kwa madini kwa mizizi, ili hali madini yapo lakini hayawezi patikana. Tunasema kwa Kiingereza uh, nutrient locking. Hivyo basi madini yapo, lakini hayapatikani kwa sababu ya uh, tindikali. So yeye ataenda kununua mbolea nyingine zaidi na aongezee, so inapita kiwango. Uh, mfano mzuri ni natumia mfano kama chakula, hata kiwa kitamu namna gani, ume pengine umechinja kuku na ugali, lakini unapopitisha tu chumvi ndani hicho chakula hakiliki. Mm. Hivyo basi mmea pia ni kama mbolea, ni kama chakula ya mmea. So unapopitisha chumvi hiyo tindikali inapokuwa juu, chakula kipo lakini hakiliki. Mm. Mm. Tunaweza sema kwamba mambo yetu kama binadamu, shughuli zetu pale shambani saa zingine ndio iko ndizo zinasababisha kuongezeka kwa asidi kwenye udongo. Kabisa. Tunaweza sema kwamba mwanadamu ndiye anachangia sana katika kusababisha tindikali uh, haswa katika pilikapilika -pilika zake za kufanya ukulima bila kuzingatia mbinu ambazo ni bora, ambapo tunaweza sema sustainable land management practices. Mm. Kwa hivyo mfano ni kwamba mkulima anapofyeka uh, shamba lake na kukata miti mm. anaacha mchanga ule ukiwa uh, uchi ama wazi. Hiyo tu kitendo peke yake inasababisha uh, tindikali kuongezeka kwa mchanga wake. Pia anapotumia mbolea ya, ya kemikali peke yake bila kuzingatia mbolea ya, kie, ya kienyeji ama tuseme organic fertilizer mboji ya aina mbalimbali na samadi, utapata kwamba mchanga wake una lemaa katika kiungo kimoja. Maana tumesema mwanzoni kwamba mchanga uko na kiungo cha maumbile that is the physical, na pia kuna uh, kemikali na biolojia ama wadudu. So anapotumia tu mbolea za kemikali kutakosa yale ma, wadudu na pia maumbile, na wadudu huchangia katika kupiga hiyo tindikali kurudi chini. So wanapokosekana kwa kutotumia hiyo mbolea ya, ya kienyeji katika hilo tendo, mkulima atakuwa amechangia katika kuongeza tindikali kwa mchanga wake. Mm. Wapo wakulima wengi tu ambao wanasema kuna haja gani basi ya kuwa konzande kwamba tindikali, hata wengine hawajawahi sikia kwamba soil acidity ipo kuna haja kweli ya mkulima kuwa konzanda ahusike katika haya kabisa, kwa sababu kilimo cha sasa ni tunasema kilimo biashara, ambapo mkulima unapoenda shambani lazima uwe na lengo la kuwa na uh, fahamu kwamba kuna faida unayoitarajia kutoka kwa kilimo chako. Hivyo tindikali inapoongezeka kwa shamba lako, lazima wewe mkulima ikusumbue, kwa sababu itaadhiri kwanza uh, mazao ama yield ambayo unatarajia kama mkulima, na utakapokuwa unafanya hesabu zako utapata kwamba hiyo upungufu wa ma, mazao imekuletea hasara. Pia tindikali ina haribu uh, mchanga, tunasema ina cause soil degradation ambapo uh, inaathiri pia hata maumbile ya mchanga soil structure. Utapata kwamba mchanga ulio na tindikali utashikamana sana, na hivyo basi hata kama inafika wakati wa kutayarisha shamba, mkulima atatumia nguvu nyingi na rasilimali nyingi kuandaa hilo shamba lililo na tindikali. Pia tumesema kwamba tindikali inasababisha magugu hatari vamizi, ambapo mkulima utakabiliana nayo, na katika kukabiliana nayo unagharimika zaidi. So tunasema uh, gharama ya ukulima itaenda juu kwa sababu ya tindikali. Hivyo basi, mkulima popote ulipo, lazima ujukumike ama upate kujua jinsi ya kukabiliana na hii tindikali kwa shamba lako. Ndiyo, asante. Kama ndio mwanzo unajiunga nasi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa West FM na West TV, tunazungumza Bwana Daniel Mukhwana ambaye ni afisa anayehusika sana katika maswala haya ya kurekebisha hali ya udongo pale ili uboreshe mavuno yako, na mradi huu ni wa Prosoil ambao unalenga kuhifadhi udongo kwa kufuata Mbinu salama zile ambazo zitakuhakikishia kuboreka kwa mavuno yako ni kwa hisani ya serikali ya Ujerumani kupitia mradi wa GIZ. Bila shaka tulizungumza na wakulima hapo awali katika eneo bunge la Kabuchai e, na walisema mambo kadhaa, lakini baada ya kuchezea makala haya ambayo yaliandaliwa hapo awali na Robert Ilkol, nitakuwa na rejea pia na kuuliza swali la siku ambalo utakuwa unajikwachulia airtime ya shilingi elfu moja kwa hisani ya ProSoil. Endelea kusikiza. Unasikiliza Kilimo Ajira kwa hisani ya mradi wa Prosoil unaotekelezwa na serikali ya Ujerumani kupitia JZ. Kilimo cha sasa kinaboreshwa kwa mbinu za kisasa za kilimo zinazojumuisha kupima udongo na kupunguza viwango vya tindikali ya masidi mchangani. Je, mkulima anafaidi vipi kutokana na kupima na kurekebisha hali ya udongo wake? tulifunga safari hadi eneo la Kasozi B kata ya Sirari katika eneo bunge la Kabuchai kwenye boma la mkulima Esther Nyongesa. Hapa anaendesha kilimo cha mahindi, kupanda miti na hata chakula cha mifugo. Anaanza mazungumzo nasi kwa kutueleza hali ya udongo shambani ilivyokuwa hadi alipopimiwa udongo kubaini viwango vya tindikali mchangani. Wakati walipima hii udongo, waliona asidi iko juu sana, kwa sababu nilikuwa nafuna mahindi kitoko sana na wakati hii shirika la Wetunga lilikuja likanipimia hii shamba utongo na nikaona, wakaona ya kwamba hii utongo wangu uko na asiti mingi sana, asidi iko juu. Hiyo asidi ilikuwa inanisumbua kwa upande wa kufuna, mafuno nilikuwa sipati, yani kwa eka kama mbili napata nusu kunia. Sasa kwenye poma yangu ilikuwa tu njaa tubu, hata umasikini. Kupitia mafunzo ya shirika la Kijerumani la Weltunga, Biesta anasema alianza mikakati ya kurekebisha hali ya udongo shambani mwake kwa kupunguza sidi. Wakakuja wakanivunza kufanya compost ambayo ilisemekana ya kwamba kwa matoleo yangu ya acid ati shamba yangu inatakikana wiriparo 59 na tisa ya compost. Sasa nikachikaza sana na mse wangu, tukaanza kuokota dry matters na green matters vile walikuwa wanatuvunza. Hiyo ya kwanza tulifanya compost kama kumi, tukasema hii kumi itafika wilparo 59. na tisa. Haya, wakati walikuja kama imeiba, tukaanza kufanya nini? Tukaanza kulima, tunamwakilia na tunafunika Esther anasema yeye na familia wamejibidisha kutengeneza compost wanayotumia sasa kupunguza viwango vya asidi kwenye udongo. Nilipoona ya kwamba kweli ni ukweli, ndio nikaanza na msee kuchikaza, hata tunanunua masakario traima, hata asikutoka mbali, tunapepa kwa kichwa, hata tunakomboa tukutuku inatuletea msee anakata nini green manini madasi kama mbeku rahisi, anatembea tu kwa mipaka ya watu mpaka hata mbali, tunatumia potapota wanatuletea. Ndio saa hizi tunaona ya kwamba hii shamba iko tofauti tofauti kutumia kwa hiyo compost. Je, ukilinganisha kilimo chako kabla ya kupima udongo na hali ilivyo sasa, kuna tofauti gani? Nimeona tofauti, si ati walikuwa wameroka. Utongo wenyewe ndio sisi tuliroka, kwa sababu tulikuwa tunaendelea kupanda, tunapanda kila mara kila mara kila mara, roteti tu kwa hiyo shamba, tukamaliza mbolea tena. Hii mvua ikikuja, machi ikitoka juu, inaenda na mbolea yetu. Saa hii iko tofauti si uchawi, si nini, but ni utaalamu tu ya kutengeneza kupitia kwa upimaji wa utongo. Mmea saa hii ah, saa hii nikitembea niko na nguvu, hata sitaki nitoke kwa boma yangu. Anasema kutokana na mafunzo sasa anabadilisha pia mbinu ya upanzi shambani kwa kukumbatia upanzi wa nepya na miti ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Sana sana nilikuwa nikipanda across, kumbe nikipanda across hii mfua ikikucha, machi inaingia kwa hiyo mtaro na inapepa nini, hata mbeku inaenda, mbolea yenye nimemwakia ya TAP inaenda. Na sisi tulikuwa tunasema tukipika hii across ndio tunafuna mafuno me, mengi. Kumbe hata ukipika straight tena tuna advantage kwa sababu ukipika straight hivi mfua ikikicha itapake kwa hiyo mta, mtaro. Wakasema tena kwa nafasi ingine, chukua nepia weka huko juu, ili mfua ikipika utongo isitoke huko ikucha huko. Hiyo nepia inatusaidia kukinga hiyo utongo ku, kupaki hapo machi na paki. Alafu kwa hiyo nepia weka mti kama kuriferia vile nimeweka hivi. Sasa nikasema kumbe mimi mwenyewe nilikuwa tena nachangia utongo wangu kuenda kwa chirani. Chumbolea ikienda kwa chirani, unaona kwa chirani inametameta na kwako inakaa kama hakuna kitu. Naye mzee Protas Mkenya kutoka kijiji cha Buseraka, yapata kilomita tatu hivi kutoka kwa Esta, anasema hata yeye alipima udongo na kugundua kwa viwango vya tindikali vilikuwa juu mno. Mimi nimepima utongo, wakaniambia hiyo utongo iko chini kidogo, kwa sababu asidi ilikuwa juu sana, ilikuwa 5.6 vile walipima. Sasa nikaanja kufanya composting manure, na vile nimefanya hiyo composting manure Ah, inanipushi sana. Baada ya matokeo ya vipimo vyake, anasema alishauriwa jinsi ya kurekebisha hali ya udongo wake, na sasa anajivunia, kwani mimea aliyopanda msimu huu inang'aa kweli. Mimea ilikuwa tu ina, nikipanda mahindi mahindi inakuwa yellowish, haiendi vizuri, lakini vile walikucha wakapima, wakaniambia nifanye composting manure, saa hii mahindi iko sawa, nitaendelea hata pia saa iko nayo na najiprepare nipandie mboka yangu. Hata mboka iko kwa peti nimeweka kutumia hiyo composting manure. Ah, mahindi yangu iko safi sana. Yeah, vizuri, ndafuna vizuri. Bi naye anaelezea matumaini ya kuvuna zaidi mwaka huo ikilinganishwa na misimu ya hapo awali kabla ya kupima udongo wake. Saa hii mimea yangu nikitembea, niko na matumaini ya kwamba nitafuna, hata ukiangalia dalili yenyewe, kwa sababu Mswahili anasemanga dalili ya mvua ni mawingu, nami nimeona dalili ya mimea yangu ya kwamba mwaka huu sitakuwa na njaa kuanzia leo. Esther anahitimisha makala haya kwa kutoa wito kwa wakulima. Kwa watu wangu nawaambia ya kwamba wasikae tu wakisema wameroka shamba yao ama mahindi, wacha wafanyiwe wa, waende wapimiwe utongo wapate machibu, alafu wafuatilie hayo machibu na wafanye vile waliwaambia kulingana na machibu, watoe asidi kwa mjanga yao katika shamba yao, mmea itakuwa tofauti. Ni katika shamba la mkulima Esther Nyongesa katika kijiji cha kasozi B katika kaunti ndogo ya Kabuchai ambapo tumekuwa tukizungumza na mkulima Esther Nyongesa kwa niaba ya wale wote walioshiriki katika kufanikisha makala kilimo ajira kwa hisani ya ProSoil ikitekelezwa na shirika la GIZ. Mimi naitwa Robert Ilukol. <laughs> Unasikiliza Kilimo Ajira kwa hisani ya mradi wa Prosoil unaotekelezwa na serikali ya Ujerumani kupitia JZ. Ushawasikia wakulima wale wakiongozwa na Esther na mzee yule ambaye amekuwa akizungumza wakiwa eh, eneo hilo ni la Kabuchai kasosi ndilo eneo ambalo wanatokea, na wamezungumza vizuri tu kuhusu jinsi ambavyo walifanya vipimo vya udongo kisha baadaye wakaweza kunufaika. Sasa udongo wao umeboreka na wanatarajia mavuno pia kupanda msimu huu. Kabla ya kurejea kwa bwana Daniel ambaye ni afisa wa kilimo ambaye tunazungumza naye hapa, amehusu amehusika sana katika masuala yale ya kurekebisha hali ya udongo na kupunguza asidi pale mchangani. Basi swali la leo ni rahisi kweli, una nafasi ya kujikwachulia airtime ya shilingi elfu moja ukijibu swali hili ya kwamba je, Kufanya vipimo vya tindikali kwenye udongo husaidia kurekebisha hatari zinazohusiana na viwango vya juu vya tindikali. Kufanya vipimo vya tindikali kwenye udongo husaidia kurekebisha hatari zinazohusiana na viwango vya juu vya tindikali. Jibu lako la A ni no, B ni yes. Je, kufanya vipimo vya tindikali kwenye udongo husaidia kurekebisha hatari zinazohusiana na viwango vya juu vya tindikali kwenye udongo? A no na ba yes. Tuma jibu lako la a ama ba kwa 23669 23669 ndio SMS namba, lakini tanguliza jina lako, unakotoka na hata umri wako, kisha uandike a ama ba. Tuma jibu lako kwa nambari 23669. Mwisho mwisho wa kipindi hiki basi nitaweza kumtangaza mshindi wa leo ambaye atajikuachulia airtime ya shilingi elfu moja kwa hisani ya mradi wa Prosoil. Karibu tena bwana Daniel. Sasa tuzungumze kuhusu jinsi ambavyo mkulima anaweza rekebisha hali, na umewasikia wakulima wale ambao wamezungumza wakiwa Kasosi, wewe unafanya kazi nao kwa maanake pia walitaja walitunga kabisa ya kwamba wanafanya kazi kwa pamoja na hawa. Je, umeona kwamba kufanya kazi kwa pamoja kama wakulima kupitia mradi ule ambao mnashughulika nao umewafaidi vipi hadi sasa? Asante. Uh, kufanya pamoja kama wakulima haswa kunaweza kumesaidia sana wakulima kwa sababu mafunzo mengi ambayo uh, huwa tunayafanya kwa wakulima tunayafanya kupitia kwa vikundi. Kwa hivyo mwanzo ni kushikamana, maana wanasema kidole kimoja hakiwezi vunja chawa. So huwa tunaendeleza mafunzo yetu kupitia kwa vikundi, na mafunzo haya tunayafanya katika kutekeleza katika mashamba yao kama mfano kisha wakulima wanayotekeleza katika mashamba yao kutoka kwa, kwa ule ambaye uh, tumeonyesha kama mfano. mm -hmm. Ningependa kujua jinsi ambavyo mlianza shughuli ile hadi mkafanyiwa vipimo vya tindikali. Je, ilikuwaje hadi mkafika pale pa kupimiwa? Asante. Uh, tunapo tunapofunza wakulima kuhusu kutunza mchanga wao, kuna sehemu ya rutubishaji, urutubishaji wa mchanga, ambapo kabla urutubisha mchanga wako, ni kama tu mgonjwa kabla atibiwe na daktari lazima apimwe damu na kadhalika, hmm. ndiposa mm. aambiwe ni ugonjwa ni huu na dawa ni hii. Hivyo pia kama sisi daktari wa mchanga au wa udongo, huwa tunapitia hiyo awamu ya kuweza kukuwa na hakika kwamba lile ambalo tunaambia mkulima alifanya kwa shamba liko na dhibitisho la kupitia kwa mahabara. Hivyo basi ikawa ni vema waanze kwa kupima mchanga wao, ndiposa tuweze kupata suluhisho kamili. Aa, ah, kabla pia hata kupima mchanga wao, pia tunawafunza umuhimu wa uh, kuweza kupima mchanga jinsi tumeweza kuongelea hapo awali, maana itakupea picha kamili ya ugonjwa uliomo katika mchanga wako ama upungufu wa madini na kiasi ambacho unastahili kuweka, na pia uh, uh, aina ya ile uh, mbolea ambayo unastahili kuweka haswa ile ya kemikali mm. Uh, kwa sababu wakulima wengi uh, wa, wangependa sana uh, kutumia hii mbolea ya kemikali na mara nyingi wali, tuliwapata wakiwa wamezoea kuitumia hiyo, so ilikuwa ni vizuri kuanza nao polepole kuwaambia kwamba hatua nzuri ni hii, na kisha walipofata ndiposa tukaleta teknolojia zingine mbalimbali mbali, za kuweza kurutubisha mchanga na haswa kubadilisha hali ya tindikali kwa michanga uh, zao. mm -hmm. Sasa tunataka suluhu la je, nikishafanyiwa vipimo baadhi ya mbinu ambazo natumia kama mkulima katika kurekebisha hali, kwa maanake nishagundua kwamba labda e, tindikali ipo juu, so ile acidity ile iko juu kweli, nafanyeje ili kurekebisha hali? Asante. Majibu ya mahabara kuhusu mchanga wa mkulima unapopimwa Uh, ah, utamwambia kiwango cha tindikali niliposema kwamba tindikali ikiwa kiwango cha chini ya saba kuanzia moja hadi sita nukta itakuwa kwamba iko na tindikali. So yale uh, ha, zile hatua ambazo mkulima atatumia kurekebisha zitaenenda sambamba na ile eh, idadi haswa ambayo imetokea. Kuna wale ambapo tunasema tindikali iko juu sana, yaani kuanzia moja hadi nne tunasema very high acidic soils. Kisha kuna wale wa kadri kati ya nne hadi tano, alafu kuna wale wa tano hadi sita. Kwa hivyo tutapeana mwelekeo jinsi ataweza kushughulikia mchanga wake kutokana na kile kiwango. So njia bora ambazo haswa wakulima wanatakana kutumia ili kuweza kukabiliana na tindikali, ya kwanza ni kama kuna extreme acidic soil, yani tindikali iko juu sana, kati ya moja hadi nne, uh, kuna uh, recommendation ambayo tunasema mkulima atumie chokaa ya kilimo ama tunasema lime, mm. ambapo hiyo chokaa ya kilimo au lime itapeanwa kiwango haswa ambacho mkulima atakana aweke kutokana na yale majibu. Hiyo ni extreme ama tindikali ya kiwango cha juu. Mm -hmm. Lakini kiwango cha kadri au kiwango cha chini zaidi, tuna mbinu mwafaka au bora zaidi ambapo mkulima anaweza tumia, mojawapo ikiwa utumiaji wa mbolea ya kienyeji ambapo tumesema ni uh, mboji au compost. Kuna mboji aina mbalimbali, haswa tunawafunza mboji ya kupanga kwa matuta tunaita conventional compost, na pia kuna mboji ambayo inatengenezwa na minyoo ambayo inaiva haraka kabla hata ile ya matuta kuiva, inaitwa compost So anapotumia hizo mbolea mbadala kando na zile za kemikali, utapata kwamba anashughulikia uh, ile tindikali ya kiwango cha kadri na cha chini. Pia tumesema kwamba tindikali inasababishwa na kukata miti na kufyeka shamba lako. Hivyo basi rekebisho ni kupanda miti, tunasema kilimo mseto, agroforestry. Upande mimea pamoja na miti ambazo katika kukaa pamoja zinarutubisha mchanga na pia zinabadilisha ile tindikali inarudi kiwango ambacho kinastahili. Njia ya, ya mwisho mkulima anaweza badilisha tindikali yake kwa kutumia mbinu nyingine, tunasema kilimo hifadhi, conservation agriculture, ambapo hastahili kusumbua sumbua mchanga wake kulima na kupendua, maana tindikali pia inasababishwa na ile muosho wa maji ya mvua nyingi ya mchanga, na ina madini inaenda chini, ambapo mizizi haiwezi fikia, kwa kimombo tunasema leaching. So anapolima akitumia mbinu ya kilimo hifadhi hata sumbua mchanga sana na madini yake yanayostahili kuwepo yatakuwa kwa kiwango kizuri na ile tindikali haitakuwepo. Uh, ya mwisho ni kuna sehemu ni ndogo, lakini wakulima huwa wanaiona kwamba haiwezi sababisha tindikali, kutumia mbolea ambayo haijaiva au mboji ambayo haijaiva. Haswa mkulima anachukua samadi tu iko mbichi na anaipeleka kwa shamba. Hiyo tu kuipeleka shambani ikiwa mbichi, ameongeza kitindikali, kwa sababu kuna wale wadudu ambao bado wanakula ile mbolea na wanatoa e, gesi ama hewa ya amonia ambayo ni sababishi kuu ya tindikali kwa mchanga. So uh, suluhisho ni kutumia ile mbolea ambayo imeiva vizuri au compost ambayo imeiva vizuri na pia samadi ambayo imeiva vizuri kwa kiwango ambacho kinahitajika. mm -hmm. Kwetu sisi wakulima, jamani, tupo darasani kabisa, na huku tukiwa darasani pia tuna nafasi ya kujikwachulia airtime ya shilingi elfu moja kwa kujibu swali mboga tu, lakini utafuata masharti kidogo tu ya kwamba utaweka jina lako, umri wako na unakotoka, kisha unaandika a ama ba. Je, kufanya vipimo vya tindikali kwenye udongo husaidia kurekebisha hatari zinazohusiana na viwango vya juu vya tindikali kwenye udongo? Kufanya vipimo vya tindikali kwenye udongo husaidia kurekebisha hatari zinazohusiana na viwango vya juu vya tindikali kwenye udongo? Tuma jibu lako la a ni no na ba ni yes unatuma hilo jibu la a ama ba kwa 23669 23669 ndio SMS namba. Tanguliza jina lako, unakotoka na umri wako, kisha uandike a ama ba kwa 23669. Lakini tunapoendelea na bwana Daniel muhwana hapa, ningependa kukuuliza tu, kwa maanake ushataja mambo ya lime ya kwamba mbinu mojawapo ya kupunguza sidi ama tindikali udongoni ni kutumia lime lime ni nini? <laughs> Yupo mkulima anashangaa eh, lime. Asante. Mm. Uh, lime ni, ni chokaa au tunaweza sema ni madini ya aina ya calcium ambayo ina uwezo wa kupiga ile tindikali iweze kurudi chini, na hiyo chokaa kuna aina mbalimbali mbali. Kuna ile chokaa yenye wakulima sana sana wamewahi iona kwa barabara waki wakijenga barabara wanaona kuna ile chokaa inamwagwa kwa barabara ikijenga uh, barabara wakichanganya na mchanga na simiti. Hiyo si uh, chokaa ambayo inatumika kwa kilimo. Kilimo iko na chokaa tofauti, tunaita agricultural lime, na mara nyingi kuna aina mbili. Kuna calcitic lime, ile ni chokaa iliyo na madini ya lime ya calcium, samahani. Alafu kuna dolomitic uh, lime ile chokaa iliyo na madini ya magnesium. Haya madini mawili yakiwekwa kwenye mchanga yanapambana na ile tindikali kwa mchanga kwa, ki, kwa, kemi, kwa kikemia tunasema ina neutralize mm. ile tindikali kwenye mchanga na inarudi kiwango ambacho kinaweza stahimiliwa na mimea na mara nyingi mimea nyingi inastahimili kiwango cha tindikali ya 5.5 ama 5.5 hadi 6.6 hivi mm. Kuna watu wanasema hili eneo letu bwana halina tindikali bwana, wewe unazungumza tu, lakini hili eneo letu halina tindikali. Kuna maeneo ambayo yako hayawezi athirika na tindikali kweli? Yapo maeneo ambayo yanaweza kuwa hayana tindikali kwa sababu uh, tindikali tumesema ni kiwango kilicho chini ya saba au moja hadi sita nukta. Kwa hivyo kuna maeneo mengine haswa maeneo ya uh, pwani na maeneo mengine utapata kwamba uh, tindikali huko iko zaidi ya nukta saba. Hivyo basi hatuwezi sema ni tindikali, tutasema ni chumvi. Chumvi me, iko kiwango cha juu, so makabiliano ya udongo kama huo uh, itakuwa tofauti na makabiliano ya udongo ulio na tindikali au kiwango cha chini ya saba. Lakini maeneo ya magharibi haswa uh, maeneo ya magharibi nyingi ya mchanga tunazolima uh, ndani ni za tindikali, yaani tunasema they are acidic majority ziko na tindikali. mm -hmm. Hivyo kwako wewe ambaye unazunguka kwa wakulima, kwa yake wewe ni afisa wa kilimo, je, wakulima unaozuru unaotembea nao wameathirika na uwepo wa tindikali nyingi asidi kwenye udongo? wengi ambao tumewafikia kabla tujawafunza au kuwapea mbinu mpya za kukabiliana na tindikali wamekuwa wameathirika sana pakubwa, haswa katika mavuno. Ukipata historia ya wakulima jinsi walipokuwa wakilima hapo awali na sasa, mazao imekuwa ikididimia kwa kiwango kikubwa sana. Mmoja anaweza sema miaka miwili mitatu iliyopita nilikuwa navuna kwa eka moja gunia ishirini ishirini na tano lakini sasa navuna tano. So unapata ile upungufu ya mazao imerudi chini sana, na unapomuuliza uh, ni nini umefanya tofauti kwa hili shamba ambayo unaona inasababisha upungufu wa mazao? Atasema hakuna kitu nimefanya tofauti, ni ile tu ile mbolea yenye nimekuwa natumia mwaka jana ndio nimekuwa natumia mwaka juzi na pia ndio natumia mwaka huu, lakini mazao bado inarudi chini. Ndiposa tunamwelezea hilo jinamizi ama uh, shida fiche ya tindikali. mm -hmm. Asante. Huyu ni Bwana Daniel Muhwana, afisa wa kilimo, ambaye anazungumza hapa katika makala ama kipindi Kilimo Ajira kinachohusiana sana na ProSoil. ProSoil ni mradi ambao unalenga kuhifadhi udongo wako wewe mkulima, kwa kufuata mbinu salama na kuboresha mavuno yako, hata na wewe uvune kama wengine wanavyovuna na mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Ujerumani kupitia mradi wa GIZ, na ndio maana tunazungumzia haya ya kuelewa, je, udongo wako unahitaji nini? Shida ya soil acidity ipo katika mchanga wako na ni vipi utarekebisha hali E, bwana Daniel, wapo wengi tu ambao wanasema jamani, we mbinu hizo za kurekebisha hali zinahitaji kwamba mimi niwe katika kikundi ama ni initiative ambayo naweza fanya kama mkulima binafsi pia ya kurekebisha, kuboresha mavuno kwa kupunguza asidi mchangani. Nahitaji kuwa mtu aina gani? Mkulima peke yangu, tuje pamoja kwa kikundi, ama nifanyeje? Uh, mbinu za kukabiliana na tindikali mkulima anaweza azipokea kwa njia mbalimbali, moja ikiwa ni ya kikundi uh, ambapo utapata afisa wa nyanjani anakufikia aweze kukufunza hizo mbinu mbalimbali mbali. Hiyo ni njia moja. Pia mkulima anaweza jifunza hizi mbinu kupitia kwa mkulima jirani ambaye ametekeleza pasipo hata fikiwa na afisa wa nyanjani, aweze kuelezewa na mkulima kama ule mkulima ambaye wamemsikiza leo jinsi ameweza kufaidika na mbinu zile. So jirani akiwa karibu ataweza kupokea mafunzo haya kupitia kwa mkulima pasipo hata kuwa kwenye kikundi. Njia ya, ya tatu pia uh, huwa na ile awamu ya kupeleka wakulima kwenye uh, maonyesho ya kilimo yanayofanyika hata katika vijiji na pia yanayofanyika katika maeneo ya magatuzi. Mkulima anaweza jifunza hizo mbinu mbalimbali aweze kutekeleza kwa shamba lake. Alafu ingine ni hii yenye tunafanya hivi leo kwamba waweza kuwa mbali, hauko katika maeneo ambayo tunafanya kazi, lakini hapa hewani waweza pokea mafunzo haya na uweze kuyafuatilia na kutekeleza kwenye shamba lako na uweze kupunguza tindikali. Asante. mm -hmm wewe mwenyewe katika shughuli zako pitapita za kila siku pale mash, mashinani in, in, hili ni swala ambalo linastahili uliwatie hofu wakulima ya kwamba asidi ipo kweli udongoni ama ni swala ambalo linaweza chukuliwa kihivihivi tu, kwa maanake changamoto nyingi zinatokana na kuwepo asidi udongoni. Je, pale mashinani ni shida ambayo iko ground ama ni sisi tunazungumzia tu? Uh, uh, shida ya tindikali uh, vile tumesema kwamba ni kama ni siri shida siri am, kwa mkulima ambapo hakuwa anajua shida iko wapi. Maana wengi wamefanya mambo yenye wanadhani yapo sawa, lakini bado mavuno yanarudi chini. Kwa hivyo ni shida ambayo ipo chini kwa mashinani na inahitaji wakulima kuelezewa zaidi, haswa hii shida inatokana na nini, na jinsi tumeeleza hivi leo kwamba shida ya shamba ama ya mchanga hu, huenda sio upungufu wa madini, ni madini yapo, lakini tindikali imeyasababisha hayawezi yatapatikana au yavutwe na, na mmea. Kwa hivyo uh, mkulima atapambana na hii shida tu ikiwa ataweza kupokea uh, haya mafunzo kama ambayo tumeweza kuyapeperusha hewani leo na akaweze kurekebisha, maana mazao inaendelea kurudi chini mwaka nenda mwaka rudi. Hivyo basi hata kama haoni, lakini anayaona kwa upungufu wa mavuno na wajua mchakato huu wa kupunguza asidi udongoni ina hatua Je, kwangu mimi ambaye ni mkulima ninayesikiza leo nasema bwana, nimesikiza huyo mtaalamu wa kilimo eh, bwana Daniel Muhwana amezungumza vizuri, hatua ambazo mkulima kama huyo anastahili achukue kesho. Hatua hizi zinaanzia wapi? Hatua ya kwanza tumesema ni yeye kuchukua mchanga wake apeleke kwenye mahabara. Sasa mahabara yenyewe iko wapi? Asante. Na ah, wakulima wa kaunti ya Bungoma wamebahatika sana, maana ni kaunti pekee katika tuseme mkoa wa zamani wa magharibi ambao iko na mahabara ya, ya kupima mchanga na mkulima anaweza fikisha mchanga wake upimwe kwenye mahabara kwa njia mbalimbali. Njia ya kwanza ni wakiwa kwenye kikundi, waweza kuwasiliana na afisa wa nyanjani, mimi nikiwa mmojawapo, wakaweze uh, kuelekezwa jinsi mchanga wao waweza chukuliwa. Unaweza chukuliwa na afisa wa nyanjani au wafunzwe viongozi wa kikundi jinsi wanavyochukua huo mchanga, kisha uh, mchanga huo unaweza pimwa pale pale kwenye kijiji na mahabara, tunasema mobile soil testing lab ya Bungoma inaenenda pale kwenye uh, mashinani na kuwapimia mchanga wao pale na majibu kutokea ikiwa wako kwa kikundi cha watu wengi. Hatua ya pili, ukiwa mmoja unaweza uh, wasiliana na afisa wa wa nyanjani akakupimia mchanga wako na ukaletwa hadi Bungoma. Uh, mahabara ipo tu Bungoma town hapa, ukaweza kupimiwa mchanga wako na majibu yakaweza kutokea. Pia unaweza pim, uh, pim, chukua mchanga wako na ukautuma ukaweza kupimiwa na majibu pia yakatumwa yakaweza kufikia, na yule anayekuletea atakuelezea kila hatua ambayo inatakana ufanye, alafu utayafata na kuyatekeleza. Ina maana maabara yenyewe ipo katika headquarter ya Wizara ya Kilimo ama wapi vile? Asante. Maabara ipo katika eneo dogo gatuzi la, uh, la Kandui hapa tu karibu Kandui stage mm. Uh, katika wizara ya kilimo Ndiyo. utaelekezwa mahali ambapo mahabara au ofisi ipo, so unapokuja katika uh, town ama katika eneo gatuzi la la Bungoma mm. utaweza tu kuulizia wizara ya kilimo ilipo. Unapofika utaelekezwa mahali mahabara yapo, kama unaleta mwenyewe mchanga wako, lakini kama utaelekezwa na afisa wa nyanjani utaweza kufika kwa urahisi. Shughuli yenyewe ya kupimiwa asidi kwenye mchanga, mkulima atagharamika vipi? Ni transport tu ama atakuja tena alipie? Asante. Uh, uh, county government ya Bungoma imerahisisha upimaji wa mchanga, ambapo imepeana njia mbalimbali mbali, ambapo mkulima anaweza jukumika katika upimaji wa mchanga wake. Uh, ukipima mchanga wako ukiwa peke yako mtu mmoja inaweza kugharimu tu chini ya shilingi elfu moja uh, lakini mkipima katika kikundi unaweza garimika eh, hata chini zaidi kati ya shilingi hata mia nane mia saba kulingana na wingi wa wa wakulima, lakini haipiti elfu moja kwa county government, na hiyo sio ndio gharama ya upimaji wa mchanga. Upimaji wa mchanga uko na gharama ya juu kidogo, lakini county government of Bungoma imepunguza ile gharama kwa wakulima haswa wa Bungoma. Kwa hivyo wana, wamebahatika kupewa inaitwa government subsidy, subsidy in uh, katika kupima mchanga wao. Hivyo basi hawana sababu yoyote ya kutopima mchanga wao, maana huwa tunaangalia gharama ya ukulima ni ghali mno, so kupima ni kiwango kidogo sana cha hiyo gharama chini ya elfu moja na mkulima atatumia elfu karibu ishirini thelathini kuweka kwa shamba ekari moja kulima, lakini ataona kwamba kupima mchanga huenda ni gharama kubwa. So leo ajue upimaji wa mchanga ukiwa na shilingi elfu moja na ni mkulima wa Bungoma kaunti unaweza pewa majibu yako na urekebishe mchanga wako. Na muda mfupi ujao nitakuwa namtangaza mshindi, lakini mwanzo ni kukumbushe tu ya kwamba swali la leo linasemaje? Kufanya vipimo vya tindikali kwenye udongo husaidia kurekebisha hatari zinazohusiana na viwango vya juu vya tindikali kwenye udongo. Kufanya vipimo vya tindikali kwenye udongo wako husaidia kurekebisha hatari zinazohusiana na viwango vya juu vya tindikali kwenye udongo. Jibu la A ni no na B ni yes. Tuma jibu la A ama B kwa nambari 23669 ukitanguliza na jina lako, unakotoka na umri wako. Jina lako, unakotoka na umri wako, alafu unatuma kwa 23669. Bila shaka, kabla ya kuhitimisha makala haya, katika dakika ambazo zimesalia, nitakuwa nataja mshindi wa leo. Lakini je, bwana Daniel, uhamasisho uhamasisho utatoka wapi ili wakulima wafahamu kwamba tunahitaji kufanya vipimo vya tindikali ama asidi kwenye udongo wetu na turekebisha hali? Uhamasisho utatoka wapi? Asante. Uh, shirika la GIZ li, likiwa linafadhiliwa na serikali ya Ujerumani na likitekeleza mradi wa utunzaji wa mchanga na urekebishaji wa mchanga na mashirika e, kama Weltunga Hilfe ambapo ninafanya kazi yameshirikiana na mashirika mengine, haswa kipaumbele ni county governments, ambapo inafanya kazi na wizara ya kilimo ambayo imewakilishwa mashinani katika eneo za magatuzi, tuseme wards. Kuna afisa wa nyanjani wa kilimo wa serikali ambao wanahamasisha wakulima jinsi na umuhimu wa kupima tindikali za michanga zao ili kuweza kuwafikia wale ambao mashirika mengine kama sisi hatuwezi fika. Pia nasi tunafanya kazi bega kwa bega na hilo hiyo wizara ya kilimo kuweza kufikia hata maeneo ambayo yanahitaji haswa uh, mafunzo haya ya kurekebisha tindikali maana katika pekuzi na uh, uchunguzi wa kilimo kuna maeneo ambayo uh, uh, ramani zimeonyesha kwamba haya maeneo yako na tindikali ya hali ya juu. Kwa hivyo katika kusuluhisha, mara nyingi huwa tunaelekezwa maeneo kama hayo yakapata kipaumbele. mm -hmm. Kwa mkulima ambaye amesikiza kwa mara ya kwanza kabisa kuhusu tindikali na athari zake, utamwambiaje kwamba hatua anazostahili kuchukua ni kama zipi? ili aone kwamba hata naye anapata mavuno sawasawa, aihifadhi udongo wake sawasawa. Asante. Kwanza apime mchanga wake, atapewa majibu ya jinsi ya kutumia mbolea ya kemikali, tuseme mbolea ya wanasema mbolea ya duka. Kwa hivyo hatua ya kwanza wapime mchanga, wajue ni mbolea gani watanunua ya kupanda, mbolea gani ya, ku, ya kunyunyuzia na pia ya, ku, uh, ya kupuliza. Pili, waweze kutumia mbolea uh, mchanganyi, yani wasitegemee tu mbolea ya, ya duka ama ya kemikali, wachanganye na mbolea ya kienyeji, maana mbolea ya kienyeji ndio iko na tuseme balanced diet, yani iko na viungo vyote ambavyo vinahitajika na mchanga, haswa inarekebisha maumbile ya mchanga, the physical properties, inarekebisha madini na pia ina wadudu wazuri wale ambao wanatengeneza rutuba kwa mchanga na pia kupigana na magonjwa. So mkulima asitegemee mbolea ya kemikali peke yake, itumike tu wakati amepima, haswa azingatie kwa wingi mbolea ya kienyeji, maana iko na uh, vihitajishi vyote vinavyohitajika na mchanga. Pili, anapofanya haya mawili aongezee upanzi wa miti pamoja na mimea ambazo zinakaa kwa upamoja kwa katika mpangilio wa uh, kilimo mseto au agroforestry kwa muda mrefu. Hivyo viwili vitaweza kusuruhisha tindikali ya mchanga wake, alafu azingatie kwamba anapotayarisha shamba lake afanye kwa kuhifadhi mchanga kwa kuweka mitaro na pia kutoipendua pendua ili ikaweze ku kuhifadhi ile uh, hali ambayo ameiweka katika hali yake. So anapofanya hivyo atakuwa ameweza kushughulikia uh, tindikali ya mchanga wake kwa muda mfupi na pia kwa ule muda mrefu, ama tunasema short term na long term solution. Nam, asante. Sasa kwenye laini ya simu ni mtafute yule ambaye nadhani ametuma jibu sahihi kabisa hapa kwenye laini za simu. sijui kama laini yake ile inaingia laini yake ile bwana uh, e, nishaona jibu hapa dikson kiniso kutoka kimaiti ana umri wa miaka ishirina minane amesema jibu ni ba jibu ni ba yaani ya kwamba ukifanya vipimo vya tindikali kwenye udongo kunasaidia kabisa katika kurekebisha hatari ambazo zinahusiana na tindikali kwenye udongo na jibu lake ni ba amesema anaitwa dikson kiniso anasema anatokea eneo la wapi vile anatoka Kimaiti, umri wa miaka ishirini na minane na jibu ni ba. Hivyo basi, kabla ya kuhitimisha, nishatangaza Dickson Kinisu kwamba ndiye mshindi wa leo. Laini yake kidogo ndio haijaingia, lakini tungethibitisha hapa kwamba ashalijibu uh, hilo. Tuhitimishe basi, bwana Daniel, kwa wasia wako wa mwisho kwa mkulima ambaye amesikiza makala haya kwa hisani ya Prosoil na anajiuliza mradi huo Prosoil utamfikia lini na achukue hatua gani ukihitimisha Asante kwa wakulima wa Bungoma, mradi wa Prosoil uh, umefika tuseme karibu uh, pembe nyingi za kaunti ya Bungoma. Umeweza kufika uh, Mount Elgon, imefika Bumula, imefika uh, Kabuchai, imefika Kandui, imefika maeneo mengi. Tunafanya hapa kazi na shirika lingine, shirika mwenza la GFA ambalo linaendeleza maeneo mengine na well, Tunga Hilfe linaendeleza maeneo ya Bumula, uh, Mount Elgon na Kabuchai. Hivyo basi wale ambao wako katika maeneo hayo wanaweza fikiwa na huu mradi wa ProSoil. Kando na hiyo, pia tunafanya kazi na uh, Wizara ya Kilimo ya Bungoma mahali popote ambapo kuna afisa wa nyanjani wa Bungoma County anaweza kuelekeza kutekeleza zile mbinu ambazo tunafunza za kuweza kuhifadhi na kutunza mchanga wetu. Kando na hiyo, pia nasema uweze kusikiza West FM kila Alhamisi huwa na vipindi vingi kuhusu miradi tunayoifanya ya Prosoil na utaweza kumakinika zaidi. Asante, niseme asante sana Bwana Daniel Muhwana ambaye ni afisa wa kilimo ambaye amefanikisha makala haya leo, na kumbuka makala haya yatawajieni kila siku ya Alhamis West FM, na ikifika ni Jumanne saa moja hadi saa mbili usiku utakuwa unatazama makala haya moja kwa moja kwenye West TV. Makala haya ni kwa hisani ya mradi wa Prosoil ambao unalenga kuhifadhi udongo wako wewe mkulima, kwa kufuata mbinu ambazo zipo salama na pia uboreshe mavuno yako kwa hisani ya serikali ya Ujerumani kupitia mradi wa GIZ. Wapo wengi ambao wamefanikisha makala haya. Mwelekezi wangu hapa Hiran Mgaisi, tulikuwa na Robert Ilukol na pia dereva wetu. Mimi naitwa Nick Nabangi na kutakia wakati mwema.